kandydatka ja. No Mam na Floriańskim jak coś, bo tam czekają na mnie Pokaż się, jakiś mi piękny. No. E, idziemy na takie małe spotkanie z okazji Halloween. Kurwa, peruka mi spada. E, oczywiście nie ma jeszcze Halloweenu, ale to spoko. Jakoś tu... Co? Za cały miesiąc jest Halloween. Nie znasz jak to jest... Nie wiesz jak to jest... Halloween chyba jest w październiku. No, tak. Jest październik, no to jeszcze trzy dni. Dwa? Jest 29? No coś tak No to dwa dni jeszcze zostały. Bo na myśli ludzie gapią. Patrz e. <laughs> jaka <laughs> jesteś ładna. Um, no, jest za dwa dni Halloween, e, ale my no idziemy teraz, bo, bo możemy. Mogę! Bo dzisiaj jest sobota i dlatego ludzie mają wolny czas i dlatego organizują to dzisiaj. No. no. Tak. A Foxy nic nie powie. Nie? Prosimy nie. o komentarz. <laughs> Okej. Okay. Nie, nie. bardzo ładny komentarz. Dziękujemy e, za komentarz. Tak, dziękujemy bardzo, bardzo konkretny. No, Foxy nie chce się odezwać. E, ja tutaj idę jako randomowa e, Nightmarecika, niestety nie mam nic więcej, a tu mnie fotografują z tyłu. Mam bardzo ładne tyły, ale bez przesady. no i spoko, będę jeszcze nagrywać dalej jak znajdziemy się już może na miejscu, ewentualnie znajdziemy znajomych naszego Foxiego. twister. Co chcesz grać? Jak się bawić? Ej, twister na stole. Super. Na pewno? No, pewnie. Dobrze, gazu. Tylko bez plesza. Bez plesza. Bez kamery akurat. Co? Co powiesz? Że nudno i same szoty tu są i jest mi smutno. Nie ma nic do jedzenia. Jestem głodna. No, no, mogę ci coś kogoś że to nie. Nie jestem znaka. I uciekła na mnie na te... Ogólnie jak się pracuje w takim miejscu? Ja e, też ciekawie? E, miejsce jest bardzo fajne. E, na razie jest trochę mało rozgłośnione, bo jesteśmy w sumie od niedawna, mhm. także ruch jest nie za duży, ale... No, ale raczej jest w porządku. Tak, okay. Nie no, bardzo, bardzo ładne właśnie, mi się podoba strasznie. Tak, to taki... Mhm. Mhm. I ty nie poszedł do domu widoki bardzo fajne. Właśnie widzę. Strasznie fajnie. Może uda mi się moją mamę jeszcze zaciągnąć w Halloween. Bo bardzo była ciekawa właśnie tego miejsca, ale tak dzisiaj nie chciała za bardzo. Dobra. Tak. E, Ogólnie bardzo fajne miejsce, klimatyczne, trochę mało ludzi jest, ale e, można się fajnie bawić. Jakby ktoś chciał, to też są tutaj gry tak, tak gry są dla takich, do takich dużych dzieci, jak ja na przykład. Tak. Dosyć proste gry są. Coś się zawsze znajdzie, nie? Co? Manki. Macie też tutaj mangi do poczytania, tak? Ale nie wolno ich ukraść. Niestety. Nawet jak jesteście przebrani za złodzieja czy coś. Superman. Okej, okay, ja sobie zamówiłam kurę i bardzo dobre. Patrzcie, że tam obsiadam cały czas. <laughs> Widzę chipsy. Tylko nie chipsy. Brr, jak śmiałaś. Ale mam tak. żelki. Nie lubię chipsów, ale ten jest był smaczny. To jeden. Co było smaczne? Co było smaczne? Ty, to jest ten cukier brązowy. O dwie kawki. A ja mam ręki utapione bezalkoholowym. Ho, ho, ho. Nie wiem, czy się mogą Jestem w tym tle. Nie wiem, czy się mogą wyżywać. Nie mogę robić derpowych nim, bo nawet tego nie widać. No na kamerze tego nie widać. No nie widać derpowych nim, co? Szkoda. Foxy! Ogólnie te cukierki, co ty chciałaś jeść tam w kieliszku, to są za 6 zł i masz e, cały taki kieliszek słodyczy. 3 zł? No masz różne, to jest, to jest dla wybrednych, czyli robaki. je bierzemy? Nie, To 6 zł macie że ich jest mało chyba. Nie, to jest cały taki kieliszek masz ten. Foxy robi selfie. To było zbyt Co ja zdjęcia? kolejnego pteryka. Teraz obczaiłam, że zdjęcia robiłeś tak trzyma. I to miałam taką szczękę. Znowu się trzymam. Co? To nie ja robiłam zdjęcie, tylko jest zdjęcie tyle. Jak wrażenia? Śmiesznego. Jak wrażenia? Fajnie było? Co? Za dużo ludzi nie poznaliśmy, ale... Jo. Dalej mówię fuck up, ale <laughs> nie przyjdę. Muszę kolika w łazience. <laughs> Jak zwykle. Chodźcie moja, moja świto! Pójdź ku mnie, ma świto. Kartę. Okay. Na wszelki wypadek. Dobra. A jakoś teraz jest cieplej Bo się zagrzałaś. Tak? Hmm. Zagrzałam się, ja się rozbierałam się. <laughs> Foxy, bo ty lubisz tak striptease. Jestem jak cię, nie wiem, napiąć. Idziemy teraz do McDonalda, tam daleko. Ogólnie było bardzo fajnie, klimatycznie. Znowu szalik kupię. Tak pod nawo, jest, ale galeria jest niedaleko tutaj już tak marodzi trochę. Ale damy radę. Galerii raczej nie będę już nagrywać, chociaż zobaczymy. Zobaczymy. Ja? No. Wiesz co? <laughs> Dobra, może nie. Zimno. Jestem taka goła. przy przydupasów, cóż powiecie? Jestem seksowna. Nagrywasz Moja głowa! Tutaj widać mnie. Jestem taka brzydka, że tylko moja głowa się łapie w kamerze. <laughs> Też. Nie widziałaś tego, Jezu, co? Nie widziałaś tego, co tam robiłam. Nie. Chyba. Jezu, miałam przez chwilę zawał, że stawiałam telefon. Haha. Ha. Daj, ty mnie chciałam. Popsy jest les. O, ja już... <laughs>